сәлеметсіздер ме торғай еліне азамат азаматшалар мынау келгендеріңізге көптен көп рахмет алға қойған мақсаттарыңа істеріңе жетіңдер бәріміз де міне сол батырдың батырлығын естіп бүгін жиналып жатырмыз өткенде де жиналдыңдар алла әрлік қадамдарыңа нұр жаусын бірлік болсын бірлік бар жерде тірлік бар дейді торғай елі жерін қарашы қазір қандай еді баяғыда миллиондап бастық берген жерлер өздерің өстіңдер ғой оның бәрін несін айта беремін өткенді отыз жылда айтып айтып қотыр болдық қой жауыр болдық оның айтатын дымы да жоқ айтатыны міне батыр депутат бола ма болмай ма осы батырдың соңынан еруіміз керек Торға ел еруіміз керек Торға елін көтеруіміз керек торғай елі ешкімге де керегі жоқ жатыр қазір мынау е өн біреу аузы қисайған кім еді ана біреу ана қорламай айта беріңіз сол аузы қисайған түсіп жатыр ей саясаткер дейді қайда ол саясат айдымбет кім еді аты аузы қисық албасты е батыр батыр оның жанында міне елдің азаматы бәрің әкесін де білесіңдер туысын да білесіңдер амангелдінің тікелей ұрпағы екенін де білесіңдер аман келді амангелді жангелді анау байтұрсыновты айтпай аман келді мен жангелді жанып тұрған бүкіл анау советтер одағына революция құрды ғой торғайда әне сол революцияны біз құруымыз керек біз батырдың артында біз құруымыз керек батыр партия құра бүкіл адам келсін жиналсын анау донецкі монецкі бөлініп жатыр ғой қазір торғай бөлініп торғайдың азаматы өзі президент болсын торғай өңірі республика болуына жарайды оған біздің адамдар тұрақты көп сөз боқ сөзді керек жоқ өткен зат өтті мына жүйені құртуымыз керек бұл жүйе отыз жыл бойы қаншама қазақтың мыңдаған азамат азаматшаларынан айырылдық міне шықтым да соғып кетті өлтіріп кетті бүйтіп кетті телевизордың бәрі жайған отыз жыл бойы өлтіру қазіргі қазағымыз итак аз өлмейік тірі болайық бірлік болсын тірлік болсын елімізге барасыңдар ғой каждый жылына бір рет барасыңдар қараңдаршы ел қандай болып жатыр амангелді кішкене нетіп жатыр ана жангелдіге барсаң вообще сиырлар жүре алмай жүр е қайдан біз байимыз е қыстан сиырлар бүйтіп келе жатыр міне бүйтіп мен осыдан екі жыл бұрын жангелдіге бардым әдейі соны көрдім ет салуға мен өзім врач-стоматологпын менің жүрмеген жерім жоқ мен қостанайда үш жыл командировкада болдым амангелдінің өзінде мен алты ай болдым наурызымда жеті ай болдым семизерде болдым ә, ана құшбұрында болдым ә, мынау ә, ә неден келетін бір станцияда телевизорға жетпей бір станция бар ғой қой ә? бағарды болдым қой қой бағарды ровно бір жыл болдым жоқ стоматологияда е бәрінде мына батыр сияқты біздің өзіміздің қолымыздан келген қызметімізді жасадық иә қазақ көре алмайды көре алмайды ой анау кенжебек амангелдің ақшасын жеп кетті ей әлі нива мініп жүрмін ғой мен пенсияда жүрмін әлі нива мініп жүрмін шүкір балаларымды тұрғыздым төрт баламды менің әйелім айтқаныма он жыл болды бәрің білесіңдер мен айтпай ақ қояйын иә ешкім тозған жоқ міне батыр бауырымызды қолдауға келіп отырмын хоть пенсионер болайын хоть кім болайын ояныңдаршы торғайлықтар ояныңдар әне ояныңдар ояныңдар біз елді құрмасақ біз елді құрмасақ кім құрады ертең қай бетімізбен балалардың бетіне қарап жүрміз ғой қай бетімізбен давай аруақтар қолдасын аман келді жан келді батырсын шыққан жерде диванда жатып батыр болмаңдар осылай келіп батыр болыңдар батырға бүгін айдалып кетсем де батырды көмектесемін қолымнан келгенше төрт аяқты болса да ай бәрекелді бәріне сондай сондай рух болсын рух біздің рухымызды отыз жыл бойы сындырған енді ешкім сындыра алмайды батырдың соңындамыз бітті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 қоңыраушаны соғуды ұмытпайық